네. que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración unánime. Primeramente porque regreso No pensaba que iba a ser así. Pero Dios me fue porque vamos, Padre. Amém. Porque gracias a ellos podemos hacer todas estas cosas, Señor. Bendice de una manera especial. Gracias, Señor, los hermanos que estaban. Señor, por favor. Dios mío, Señor, te pedimos que fortaleza cada de su familia. Dios mío, Señor, lo que ya esté demasiado para Dios mío, También, Señor, te presentamos a la hermana Amén Santiago, Dios mío, Madre de Dios mío, se pasó con un trago amargo bastante fuerte, pero ahora nuevamente se está recogiendo, Dios mío, por la ayuda, Dios mío, Señor, por el apoyo que le damos a ella, Señor. Bendice la congregación, Padre amado. De esta comida bendice la Padre, que Gabriel, Señor, y que nos una cada día más. Denle alabanza, Señor, Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Vamos bueno, Dios, aleluya. Aleluya, en la mesa. Tú te vas a sentar con nosotros. Qué lindo, Señor, a cada uno de este restaurante. Le abrió la puerta, No Dios, para nosotros celebrar este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús Ahora necesitamos, porque no se ha leído la palabra. 나라 que puedas en las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo, espíritu. Y esos that's it. I don't. You're Yeah, you want whatever you want. You want to go to the Sarawa first? Go ahead. I go for the soup. ikan mana Sadurul?